wejście dla zwiedzających kościoła mariackiego a okolica wygląda tak tam jakiś budynek sakralny jeszcze raz kościół a tam sukiennice trąbka, trąba jest i pan trębacz gra ładnie hejnał. now. jeżeli cokolwiek słyszysz właśnie podjęliśmy decyzję z małżonką, że kupujemy bilety aby wejść do kościoła mariackiego Masa.